Los reyes de los belgas y los Macron, presidente y primera dama de Francia, dejaron patente durante su encuentro de anoche en el Castillo Real de la Epen, a las afueras de Bruselas, que las diferencias también suman. Los reyes Felipe y Matilde agasajaron a sus invitados de honor, Emmanuel y Brigitte Macron, con una cena regal a la que acudieron otros 170 invitados, entre los que se encontraban varios miembros de la familia real de Bélgica concretamente la princesa Astrid y su marido, el príncipe Lorenz, y el príncipe Laurent con su esposa, la princesa Claire. Las tres damas de la realeza lucían la más alta etiqueta, vestido largo y tiara, como es propio de este tipo de veladas en palacio. La arena Matilde brilló con un vestido con escote de corazón incrustaciones en las bocamangas de la firma Armani, que combinó con la diadema de las nueve provincias y unos espectaculares pendientes de diamantes. Por su parte, la primera dama Brigitte Macron deslumbró también haciendo valer sus diferencias de título, estilo y pose con un elegante vestido negro con decoración de lentejuelas en el cuello y la cintura y unos luminosos pendientes falta de tiara, las características melenas de la primera dama francesa, seña de identidad de su modernismo, se coronaba con un moño italiano. Felipe y Matilde de los belgas posen con sus invitados de honor, el presidente Manuel Macron y la primera dama Brigitte Macron, en una de las bellísimas estancias del castillo de la Eken, que durante una temporada habitó Napoleón Bonaparte en 1804. El castillo, próximo a Bruselas, fue construido entre 1782 y 1784 según los planos del arquitecto francés Charles de Wiley con el propósito de convertirse en residencia de verano de los gobernadores de los Países Bajos, que en la época incluían el territorio de Bélgica. La última visita oficial de un presidente de Francia a Bélgica se remonta a la de George Pompidou en 1971, hace casi 50 años. La cena de gala, responsabilidad del prestigioso cocinero Jean Michel Ories, estuvo compuesta por una sopa ligera de tomate con langostinos, ciervo asado con guarnición de avellanas y cerezas y una mousse templada de chocolate. Todo ello regado con diversos caldos, entre ellos un Clos Doble Euro de 2014 y un Saint Estet Pechate Outclauset de 2012. El presidente de Francia y el rey de los belgas brindan por la próspera amistad de ambos países. La pareja presidencial francesa había llegado a Bruselas a última hora de la mañana para emprender una visita de estado de dos días por invitación de los reyes Felipe y Matilde. El programa comenzó con la tradicional ceremonia de bienvenida oficial en la plaza del Palacio de Bruselas, seguida de un almuerzo en el Palacio de Al. Luego anfitriones e invitados se trasladaron a Gante, donde el cuarteto visitó el Museo de Bellas Artes, MSK, para admirar la restauración del retablo de la adoración del Cordero Místico, obra maestra de los hermanos Vanek que data del siglo XV. El presidente Manuel Macron llevó su discurso europeísta a Bruselas una Europa más fuerte, capaz de hacer frente a los desafíos internacionales, y en lo que toca las relaciones bilaterales con Bélgica, pretende mejorar la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, para lo cual es necesario pasar la página de las diferencias. Felipe y Matilde de los belgas continuarán siendo los perfectos anfitriones de la pareja presidencial francesa en la visita de hoy al Centro Cultural La Valle en el barrio de Molenbeek en Bruselas, de donde eran originarios muchos de los yihadistas responsables de los atentados parisinos de noviembre de 2015. Molenbeek, territorio marcado por la imagen del drama terrorista, es también un lugar de iniciativas, de intercambio de integración, señaló el presidente Manuel Macron en la red social Twitter, en el marco del segundo y último día de visita oficial a Bélgica junto a su esposa, la primera dama Brigitte Macron.